tak ten titul je nějaká připomínka toho, že já jsem se vlastně jako nějakým způsobem přestěhoval na vesnici, i když jako to spíš tak jako proklamuju, než by se to skutečně stalo. Já tam spíš rekonstruju barák a, a vlastně to, co se tam jako děje jako na tom videu, se tak nějak jako týká toho domu, i když jako ty ostatní jako věci, které jsou tam, jako by ty fotky a jsou třeba z jiných míst, jako že to hlavně to video jako z toho místa, toho, eh, toho mýho domu a toho mýho pozemku, který se snažím jako nějak přeměnit jako v určitý domov, jako v nějakou eh, rovinu teda domova, jako kterou nevím, jako jestli se někdy jako úplně jako splní můj sen, že bych tam mohl žít a vlastně ta název jako venkovská romance je spíš taková jako nadsázka pro to všechno, co se tam odehrává, jako by ta těžká rekonstrukce, ale vlastně tam vzniká by spoustu momentů, jako by právě takových hrátek, který, který, eh, který jsem jakoby užívám k tomu všemu. Tak je tam určitá taková linka, která jakoby to všechno propoje, že to takový jakoby příběh vlastně, který eh, se odehrává, že nejenom v mojí hlavě, ale vlastně jako to divák jako pozná, jako co, o co tam jde, že vlastně ty fotografie jsou spíš takový jako symbolický obrazy, nějaký výjevy jako nějakého dětství, takových jako dětských hrátek, takový kukovský hraní si s ohněm, který se tam pak ještě jako promítne znovu do toho videa, kde už jako jde ten reálný oheň, ale zase jakoby posunutý jako v něčem, co, co je vlastně stylizovaný, že to tam je přiznaný vlastně ta stylizace, že se to děje pro něco, že tam já se najednou jako v jeden okamžik objevím čím se jakoby propojí ta lenka jako toho, toho polštáře, který je v té instalaci toho peří, který tam lítá, jakože vlastně ten samý moment se vlastně objeví v tom videu. A já jsem tam jakoby takový jako člověk, který tam jako něco fotí, prostě jako jenom se tam objeví na okamžik, tak jako stejně jako ty kluci jsou jako na těch fotkách, že to je prostě takový jako průlet vlastně nějakým jako životem, nějakým dětstvím, nějakým, a, nějakou linkou nějakého poznávání nebo i nějakého přechodu k něčemu, že i ten oheň jako symbolizuje prostě jako určitou transformaci, jako, že prostě to pálení prostě vyjadřuje, symbolizuje prostě nějaký jako přechod k dalším, dalším věcem. Jako, to byla náhoda, že já jsem potkal tenhle ten výjev někde během, během leta jako při nějaký instalaci v lese, která se odehrávala v rámci, v rámci jednoho uh, eh, lentártového festivalu. A vlastně se mi ten jako výjev líbil a vlastně mi zapadl tady do celého toho, že to je právě zase jako nějaká jako fikce, nějaká hra si s tím ohněm, který zase jako není skutečný, ale může být skutečný a který se zase jakoby na těch dalších fotkách prostě takhle jako a, vizualizuje. No, no, tak jakože ještě vlastně, že obecně jakoby na té výstavě vlastně jde zase jakoby o tu přírodu, nějaký jako prostředí, jako nějakou, jako vždycky tam nějaký jako ekologický téma v pozadí, který jako rád používám v těch instalacích. A, a vlastně kdybych si tady vzal jakoby slova toho Davida Abrama, který jako amerického jako filozofa, který vlastně říká jako hrozně hezkou věc, jako my prostě a, a, mluvíme o přírodě, ale my musíme mluvit skrze přírodu, prostě mluvíme jako s přírodou to je prostě taková jako věc, proč já se chci vztahovat ty krajině a proč jako já tam chci žít, být součástí té přírody.